चल जेब में बैठ अरे इसको कहाँ लेके जा रहे हो कहाँ ले जा रहे हैं मतलब चोर को पकड़ के लॉकअप में नहीं डालू क्या अब तुम लोगों ने क्या पर्सनल लॉकअप बना लिया है क्या चोर को पकड़ो तुम लोग लॉकअप में डालो तुम लोग तो पुलिस को फोन करते ही क्यों हो तुम लोग तुम लोगों से डिस्कशन करना भी बेकार है चले बैठे अरे चालू जी पांडे जी ये चोर नहीं है चोर को पकड़ना बाकी है चोर तो अंदर है तो ये कौन है मैं जग्गू हूँ साहब अरे जग्गू बोल दिया तो पहचान जाऊंगा क्या कौन है कहाँ से आया तू जी जी जग्गू चलो पांडे जी वो चाय की टपरी वाला या वो टपरी है ना उसकी है हाँ सर वो यही सोता है इसी ने मुझे फोन किया था कि मेरी दुकान में चोर घुस गए अच्छा तुमने चोर को अंदर जाते हुए देखा नहीं सर फिर तुमको कैसे पता चला कि चोर दुकान में घुसा है मेरी दुकान यही मैं यहीं पे था हम्म। मेरी नजर एकदम सेठ जी की दुकान पे पड़ी हम्म। देखा तो ताला नहीं था चालू जी पांडे जी जल्दी से चोर को पकड़िए इतना सोच क्या रहे हैं सोचना पड़ता है तुम लोगों का मैं भरोसा नहीं कर सकता तुम लोग बोलते कुछ और करते कुछ और आज तक मैं गोकुल धाम वालों का केस नहीं सॉल्व कर पाया हमेशा फेल रहा हूं मैं ये केस अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है क्या बोला क्या बोला क्या क्या, क्या बोला ये नहीं नहीं मतलब ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है आपको ही सॉल्व करना है हाँ प्लीज जल्दी से चोर को पकड़िए चल पांडे जी चोर अंदर ही है अरे तुम कह रहे हो उसका सबूत क्या है कि चोर अंदर है ये जग्गू बोल रहा है ना अरे जग्गू क्या बोलेगा जग्गू ने थोड़ी चोर को अंदर जाते हुए देखा है और तुम्हारा शटर भी तो टूटा फूटा नहीं है लेकिन शटर पर बाहर ताला भी तो नहीं है ना और अंदर लाइट चालू है ताला भी नहीं आई गॉट ताला भी नहीं है मतलब ताला लगा हुआ था हाँ। किसने लगाया था बाघा ने बाघा किधर है वो डाकुर गया है डाकुर गया है गैर और चोर माखन चोर हाँ, हाँ। आप गए वहाँ हाँ हाँ मैं अपने परिवार के साथ गया हूँ चालू जी पांडे जी प्लीज जल्दी से चोर को पकड़िए प्लीज अंदर लाखों का माल है पांच लाख कैश भी पड़े पांच लाख पांच लाख का कैश ये बागा को पता है हाँ वही तो लेने गया था कहाँ से एक पार्टी से पेमेंट बाकी था वो, वो। पार्टी से पेमेंट लेना था बाघा का पार्टी से पैसे लेकर आना और उसी रात डाकोर जाना जेठालाल बाघा की ये भक्ति संशय पैदा कर रही है अरे नहीं नहीं ये क्या बोल रहे हैं चालू पांडे जी बाघा एकदम ईमानदार है वो ऐसा नहीं कर सकता वो एकदम सीधा हाँ हाँ बहुत सीधा है कोई सीधा नहीं है सब टेढ़े है सलाम साहब ए, चल निकल इधर से नजना साहब मैं आपको कितना इज्जत दे रहा हूँ सलाम कर रहा हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं साहब ए पाटिल ये चलना जातो घर की देव एक किसके घर जाऊ साहब अरे तेरे अपने घर भाई तेरी बीवी राह देख रही होगी जा जल्दी अपने घर का घर साहब हम्म। बीबी ने तो लात मार के निकाल दिया घर से तो निकाल ही देगी ना रोज ऐसे पी पा के घर जाओगे तो निकाल ही देगी बेचारी रोज पीता ये नहीं नहीं पूछो पूछो इस केस का भी हल निकालो ना अरे ये क्या मेरे केस का हल निकालेगा ये तो पहले से ही मेरी बीवी का साइड है साहब पूरी दुनिया लेडीज लोगों का साइड है जेंट्स लोग जेंट्स लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता जेंट्स लोगों पर क्या गुजरती है कोई नहीं समझता साहब अरे तू क्या मेरा केस सॉल्व करेगा गेट आउट गुड नाइट साहब चलना हम्म? सर देखा देखा देखा हाँ देखा देखा देखा हटी मु तुम लोग किधर आ रहे हो तुम लोगों ने बोला था ना इस चोर को मैं पकड़ूंगा तो मुझे पकड़ने दो ना तुम लोगों को पता है तुम लोगों की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ता है वो मेरे सीनियर ना भाग मरे वो मुझे क्या बोलते हैं क्या क्या वो बोलते हैं पांडे तीन महीने से तूने केस कोई सॉल्व नहीं किया है तू रिटायरमेंट ले ले अब मैं उनको क्या समझाऊं कि तुम लोगों की वजह से मैं एक भी केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं क्या चादू जी पांडे जी प्लीज चोर को पकड़िए प्लीज अरे उसी के लिए तो आए हैं ना हम ये मीडिया को कंट्रोल करो मीडिया पत्रकार हो ना तुम हाँ तो मीडिया ही हुआ ना इसको ही नहीं मालूम मीडिया क्या है भीड़े पोपटला चलो हम लोग ही पकड़ते हैं चोर को नहीं नहीं नहीं मैं पकड़ता हूँ पक्का पक्का मैं पकड़ता हूँ ले पटे किधर इससे पहले लो एक्टिव हो हमें चोर को पकड़ना चाहिए ये तो सच में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा जी हाँ, हाँ ठीक है चलो ए, चलो तुम इन तीनों पर नजर रखोगे लोग अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए तुम लोग अभी तक इधर ही खड़े हो मुंह बैक बैक अच्छा। जेठालाल अच्छा हुआ चोर ने तुम्हारी दुकान को सिलेक्ट किया क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल अरे इसकी दुकान फेमस हो जाएगी ना फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी कैसे अरे कल के तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर मैं आज की चोरी के बारे में आर्टिकल लिखूंगा वो भी फोटो के साथ जिनको कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता नहीं उनको भी पता चल जाएगा अरे हाँ लाल ये तो है कॉन्ग्रेचुलेशन क्या हुआ शटर अंदर से लॉक है तो अभी तुम लोग कुछ नहीं करोगे मैं कुछ करता हूँ प्लीज हाँ मैं कुछ करता हूँ देखो मुंबई पुलिस बोल रही है अंदर जो भी है चुपचाप बाहर आ जाओ अगर अंदर से बाहर नहीं आए तो समझ लो अंदर से ही सीधे ऊपर पहुंच जाओगे कोई भी चालाकी की तो बच नहीं पाओगे तुम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए चुपचाप शटर खोल के बाहर आ जाओ चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा टाइम देता हूँ मतलब दस तक गिनूंगा उसके अंदर आ गए तो ठीक है नहीं तो मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी एक दो तीन आएगा आएगा सात आठ नौ दस क्या कमाल है बहुत शातिर चोर लोग हैं आपकी वार्निंग के बाद भी कोई असर नहीं इन पर लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करोगे मैं करूंगा अब क्या करेंगे ये शटर तोड़ना पड़ेगा पड़े बुलडोजर बुलवाओ लेकिन सर बुलडोजर का पैसा कौन देगा अरे जिसकी दुकान है वही देगा लाल देगा अरे चालू जी पांडे जी आप तो मेरी दुकान के उद्घाटन में आए थे ना कितना खर्चा करके मैंने नई दुकान बनाई है अगर आप बुलडोजर से मेरा शटर तोड़ोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा मेरा हाँ। तो तुम भी बताओ जेठालाल क्या करें जब तक चोर अपने आप बाहर नहीं आए हम लोग वेट करें उसका आइडिया अच्छा है सर वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना आएगा पाटिल तुमको मालूम है अंदर एक ही है नहीं तो तीन चार होंगे तो भी कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही ना बाहर निकलने का ये एक ही तो रास्ता है एक मिनट एक और रास्ता है तो कब बताओगे सॉरी मुझे अभी याद आया पीछे के साइड में एक खिड़की है अब खिड़की तो तोड़ना पड़ेगा जेठालाल अब उसके लिए रोना मत हाँ? नहीं हो मतलब बुलडोजर से मत तोड़ना प्लीज अरे जेठालाल क्या बोल रहे हो इतनी सी छोटी सी खिड़की के लिए मैं इतना बड़ा बुलडोजर ले आऊंगा वो ऐसे ऐसे गली में जाएगी और ऐसे करके निकालेगी पटेल तुम पीछे जाओ और खिड़की तोड़ डालो और दुकान के अंदर घुस जाओ और चोर को पकड़ लो जी सर चोर भागने की कोशिश करेगा तो इसी रास्ते से करेगा मैं बाकी लोगों को लेकर यहां खड़ा रहता हूं जैसे ही भागेगा हम उसे पकड़ लेंगे हाँ जी सर और तुम तीनों कुछ नहीं करोगे चुपचाप यहीं खड़े रहोगे अब जो कुछ भी करेगा इंस्पेक्टर चालू पांडे करेगा पांडे कमान मऊ मऊ मऊ मऊ सर पैक पैक पैक हाँ प्लीज जल्दी जल्दी जगो इधर आओ अरे डरता क्या है पुलिस है इधर तुम्हारे पास कंबल है सोएंगे आप कंबल लेकर आओ ठीक है sir Got him! Got him! Got him! Got him! बेटी उसके हाथ में छोड़ो मुझे छोड़ो चोर चोर चोर चोर चोर चोर चोर चोर चोर बोलता अरे लगे दो लगे दो छोड़ो मुझे अरे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो अरे भाई छोड़ो मुझे अरे छोड़ो अरे छोड़ो मुझे मैंने कुछ नहीं किया अरे छोड़ो मुझे मैंने कुछ नहीं किया फाइनली मैंने गोकुल धाम वालों का केस सॉल्व कर ही लिया yes sir thank you thank you चलो पांडे जी थैंक यू जो राम की पेटी लेकर भाग रहा था और हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया सर चोर आम की पेटी चोरी करने आया था नहीं वो चालू पांडे जी वो मैंने बोला था ना वो कैश वो आम की पेटी में है जेठालाल तुम कैश आम की पेटी में रखते हो नहीं नहीं वो बाघा जहाँ से पेमेंट लेके आया ना वहाँ से वो आम की पेटी में वो रख के आया ताकि क्या है कि रास्ते में किसी चोर उचक्के को पता ना चले कि वो लेकर घूम रहा है हम्म आई अप्रिशिएट बाघा से लेकिन चोर को कैसे पता चला कि पैसे आम की पेटी में है वही तो समझ में नहीं आ रहा है चालू पांडे जी लेकिन मुझे समझ में आ गया है जेठालाल हो न हो बाघा इस चोर के साथ मिला हुआ है नहीं नहीं यकीन तो नहीं हो रहा है लेकिन बाघा ने मुझे कहा था कि वो आम की पेटी दुकान में किसी फ्रिज में रख देगा और फ्रिज को लॉक करके उसकी चाबी वो मंदिर में रख देगा अभी ये चोर आम की पेटी लेके भाग रहा था मतलब उसने मंदिर में से चाबी ली होगी फिर फ्रिज खोला होगा और उसमें से आम की पेटी निकाली होगी वही वही वही तो जेठालाल ये सारी इंफॉर्मेशन चोर के पास आई कैसे आम की पेटी फ्रिज में है ये बात सिर्फ तुम जानते थे और बाघा जानता था अब तुम तो ये सारी इंफॉर्मेशन चोर को दोगे नहीं नहीं नहीं सवाल ही नहीं है मैं तो, तो बचा कौन बोलो बोलो बाघा यस बाघा का यहाँ मंदिर में चाबी रखना और खुद मंदिर पर दर्शन करने जाना उसको क्या लगा चकोर होकर दर्शन करने जाएगा तो यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा उस पर कोई शक नहीं करेगा mind you my name is inspector Chalu Pandey अच्छे अच्छों के राज खोल देते हैं मेरे ये टेंटे किसे फोन करे बाघा को आपको क्या लगता है तुम्हारे सारे गोकुल धाम वालों के नंबर मैंने इसमें सेव करके रखे हैं नहीं बाघा गोकुल धाम में नहीं रहता सिर्फ आता जाता रहता है हाँ। अरे मेरे सीनियर इंस्पेक्टर वाघमरे को फोन कर रहा हूँ sir. Sorry to disturb you at this time, sir. But it's a moment of pride for Mumbai police and myself, sir. Sir, please, uh, congratulate me sir please sir वो इसलिए सर कि एक चोर को मैंने दुकान लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया आई नो सर आधी रात हो गई लेकिन आपने मुझे चैलेंज किया था ना कि जब भी मैं किसी क्रिमिनल को पकड़ू तुरंत आपको फोन करो इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया सर मेरे बारे में जो भी गलती मैं प्लीज उसे निकाल दीजिए क्योंकि मैं एक काबिल ईमानदार और होनार इंस्पेक्टर हूं और ये आज मैंने प्रूव कर दिया है सर मैं अभी चोर को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूं थैंक यू सर वैसे जेठालाल बाघा कब आ रहा है डाकोर से उसने मुझे कुछ बोला तो था लेकिन मैं अभी सॉरी भूल गया हूँ मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है चालू पांडे जी के बाघा किसी के साथ मिलकर ऐसा कुछ कर सकता है चलो जी पांडे जी एक रिक्वेस्ट करो अभी क्या रिक्वेस्ट है चोर तुम लोगों ने पकड़ा ये सबको बोलने का नहीं नहीं नहीं मैं एक बार वो चोर को पूछ के कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या सच में आम की पेटी के बारे में बाघा ने उसको बताया प्लीज प्लीज ठीक है ठीक है पटेल ब्रिंग हिम ले आओ उसे दोस्तों बात बहुत दिलचस्प रोड पे भूचाल आ गया भूकंप आ गया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तहलका मच गया है भाई जेठलाल के सुकून की इमारत ध्वस्त हो गई है अब क्या होगा जो भी होगा आर या पार होगा और जो भी होगा वो आपके घरों में लेके आएगा ढेर सारा मनोरंजन लेकिन प्रश्न अभी भी यही है कि क्या होगा अपनी दिलचस्पी बनाए रखिए उत्सुकता बनाए रखिए और अपने ग्राहकों को भी बनाए रखिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.